Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксофт. Сегодня речь пойдет о том, как напрямую из программы проверять оплаты, поступившие на карту Приватбанка. С помощью Торксофт вы можете дать возможность просматривать поступившие оплаты своим работникам. В то же время вам не нужно будет переживать о том, что они получат доступ к вашему счету или узнают лишнюю информацию. Давайте подробнее рассмотрим, как настроить эту возможность как со стороны банка, так и со стороны Turksoft. Если у вас карта для частного лица, необходимо зарегистрировать Merchant. Для этого в личном кабинете Privat24 переходим на вкладку «Все услуги», находим в меню раздел «Бизнес» и тут выбираем раздел «Merchant». После этого мы попадаем на страницу регистрации мерчанта. Здесь в выпадающем меню выбираем карту, по которой собираемся смотреть информацию. Ниже указываем IP того компьютера, на котором планируем проверять оплаты. Пролистав еще ниже, нажимаем кнопку «Далее». На телефон, к которому привязана карта, придет пароль подтверждения. Вводим его здесь. После успешной регистрации сохраняем появившийся пароль и переходим на вкладку «Мои мерчанты». Здесь находим мерчант, который только что зарегистрировали, и нажимаем на нем «Редактировать». Заполняем обязательное поле «Адрес сайта» и нажимаем «Сохранить изменения». После этого нужно будет еще раз ввести пароль из SMS. На этом настройка со стороны Privat24 закончена. Теперь переходим в программу Троксов. Заходим в меню настроек и выбираем раздел «Настройка выписок Privat24». Для добавления нового счета нажимаем «Новый». Откроется окно «Настройки пользователей и Merchant». Дальше нужно будет выбрать тип мерчанта. В нашем случае это физическое лицо. Тут нужно заполнить номер карты, название счета, ID и пароль мерчанта и выбрать расчетный счет. На этом регистрация и настройка для физических лиц закончена. Теперь рассмотрим регистрацию для юридических лиц. Для начала необходимо зайти на сайт Privat24, ссылка будет в описании, и авторизоваться. Далее необходимо найти поле с заголовком приложения и нажать кнопку «Добавить». Тут заполняем поля названия и описания, а также ставим галочку «Включить трафик». После нажимаем на кнопку «Сохранить» и видим информацию о зарегистрированном приложении. Сохраняем клиент ID и пароль, их нужно будет ввести в Торксофт. Далее необходимо нажать на кнопку «Дашборд», которая находится в правом верхнем углу. После чего попадаем на главную страницу и в поле приложения можно будет увидеть созданное приложение. Необходимо убедиться, что все переключатели, относящиеся к созданному приложению, включены. Кроме создания приложения, нужно будет пройти регистрацию на сайте Privat24 для бизнеса. Логин и пароль от этого сайта также нужно будет ввести в программе. Ссылка на сайт будет в описании. На этом настройка со стороны банка закончена. Перейдем в программу. Выбираем тип мерчанта, в данном случае юридическое лицо. Вводим номер карты, клиент ID, пароль логин и пароль с сайта Privat24 для бизнеса, а также выбираем расчетный счет в программе. Обратите внимание, что для каждого счета нужно будет добавить пользователя программы, который будет его контролировать. Выберем пользователя и его уровень доступа. Это могут быть только поступления, только отчисления или же полный доступ. На этом все настройки закончены. Для получения или просмотра уже полученных выписок по банковскому счету служит пункт меню «Оплата выписки по банковским счетам». В открывшемся окне указываем необходимый период и нажимаем кнопку «Получить выписки», после чего отобразится список операций по счету за указанный период. Кроме того, в торговле с выпиской счета есть возможность проверить неопознанные оплаты и привязать их к счету. Для этого в торговле с выпиской счета переходим на вкладку «Неопознанные оплаты». Неопознанную оплату можно связать со счетом. Для этого необходимо выбрать оплату и нажать на кнопку «Связать со счетом». после чего откроется окно «Неоплаченные счета», в котором будут отображены наиболее подходящие неоплаченные счета. Выберите необходимый счет и свяжите оплату, нажав на кнопку «Выбрать», после чего появится сообщение о том, что оплата привязана к счету. На этом наш видеоурок подходит к концу. Если он был для вас полезен, ставьте лайк. Если хотите углубить свои знания в программе, подписывайтесь на канал. Здесь еще много видеоуроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо за просмотр и желаем вам удачных продаж вместе с Торксофт.